باب القدس باب القدس كان الميعاد بليل والموت مد الموت بالمعبر طر الصدى وخبر أهالينا طر الصدى وخبر أهالينا جانا الحجر صار الجبل أخضر وشهد يمه ونادي بأعلى صوت وشهد يمه ونادي بأعلى صوت لما العادي يتجبر بيطيب الموت ينمت نشامة بكرامة ينعيش وراسنا لفوق ينمت نشامة بكرامة ينعش وراسنا لفوق يا إما نرجع نسلم ونرجع قاتل يا ربع فذبحه بجروحه إلو يا ربع النصر له بعد دهر واجب واجب علينا واجب نمهد هالطريق للغير واجب واجب واجب واجب علينا ولادنا خط السير واجب واجب واجب واجب علينا واجب واجب علينا واجب واجب واجب واجب واجب علينا واجب واجب علينا واجب نسجل للتاريخ إنا مبنى عشان عرق الزيتون يخضر علشان تقول يا ابني الشاب يا ابويا صون الشجر لابد ما يزيد الثمر نجوم السما لابد ما يطل القمر صون ترحل نجوم السما لابد ما يطل القمر صون الشجر لابد ما يزيد الثمر وان ترحل نجوم السما لابد ما يطل القمر Listen.